atrium dorilar tarkibida ilon zahri bor ularni iste'mol qilish mumkinmi alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah avvalo bir narsani bilishimiz kerak ilon va ilondan olinadigan barcha mahsulotlar shariatimizda halol hisoblanmaydi ilonning yog'i ilonning go'shti ilonning terisi agar oshlanmasa oshlangan bo'lsa halol bo'ladi ya'ni halol bo'ladi deganimiz iste'mol uchun tashqi iste'mol uchun joiz bo'ladi oshlangandan keyin demak bularning barchasi iste'mol uchun ichki iste'mol uchun joiz emas ammo mustarlik darajasi bor bir odamda majburlik bor undan boshqa yo'li yo'q undan boshqa chorasi bo'lmasa ilonning zahridan tayyorlangan dorini yuqorida aytganimizdek mutaxassis hoziq tabib xudodan qo'rqadigan tabib shundan boshqa narsa sizga dori emas sizga faqatgina davo bo'ladigan shuning o'zi deb aytsa demak u odamga o'sha narsani tuzalguncha miqdoricha iste'mol qilish bo'ladi chunki zaruratlar o'sha zarurat qancha bo'lsa o'shaning miqdoricha qilib belgilangan undan ortiq bo'lishligi mumkin emas deyilgan shunday ekan demak ilonning zahrini va zahridan qo'shilgan dorilarni mutaxassis tabibni tavsiyasi bilan undan boshqa uni o'rniga badil o'rindosh bo'lgan dori bo'lmaganda iste'mol qilishlikka ruxsat bo'ladi boshqa paytda joiz emas vallohu alam